uzu qo'llasin yiqilganda yigitni tomog'iga alamlar tiqilganda yigitni alloh o'zi qo'llasin yiqilganda yigitni tomog'iga alamlar tiqilganda yigitni botar bo'lsa quyoshi tashlab ketsa sirdoshi yuzlarga ko'z yoshi to'kilganda yigitni botar bo'lsa quyoshi tashlab ketsa sirdoshi yuzlarga ko'z yoshi Tökilgende yigitni oq tushganda boshiga dars ketganda doshiga yaratganning qoshiga yiqilganda yigitni oq tushgan yaratganning qoshiga yiqilganda yigitni mushtlab qo'yar ko'ksiga oh keladi bo'g'ziga do'st eshigi yuziga berkilganda yigitni mushtlab qo'yar ko'ksiga oh keladi bo'g'ziga do'st eshigi yuziga berkilganda yigitni Alloh o'zi qo'llasin yiqilganda yigitni tomog'iga alamlar tiqilganda yigitni botar bo'lsa quyoshi tashlab ketsa sirdoshi yuzlarga ko'z yoshi to'kilganda yigitni botar bo'lsa quyoshi tashlab ketsa sirdoshi Yüzlerge köz yaşı Tökilgende yigitni Yıkılgende yigitni Allah o'zi qo'llasin yashang yashang رحمت